Halo, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat. Nah, kali ini aku ada di Pantai Ngobaran. Nah, di Pantai Ngobaran ini ada candi-candinya kan kawan. Nih candi-candinya. Tuh, ada patung naga, ada candi dan pantainya di sebelah sana ya kan kan ya. Ayo kita jalan-jalan dulu survei tempatnya ke pinggir pantainya. Ayo kita jalan. Oke ini pantai ngobaran kita masuk ke ada ada dua ini naga wah eh. dan kita sekarang menuju ke pintu masuknya Wah, keren banget kawan-kawan luar biasa Seh. Seh. uh ada patung-patung keren ini uh keren nah ini ada patung-patung macam-macam welas asih budi pekerti wah macam-macam ya jadi di depan situ juga ada ikrar kayak batu-batu gitu nah itu di tengah ini jadi ini batu nah kayak batu sumpah keren ya batu sumpah uh tempat ziarah leluhur cikal bakal Raja Majapahit Wah, keren banget kan kawan? Di sini juga ada patung Ngabekti, Ngabekti, patung patuh, patung setia. Jadi di sini kita komplit ya. Ada jujur lingga lingga. Dan ini ada patung apa ya? Kayak semar gitu ya. Tapi di bawahnya tulisannya Eling. Wah. Wah, kita jalan-jalan di Pantai Ngobaran seru banget kan kawan? -kawan dan pantainya ada di bawah sini uh ini pantainya kawan-kawan ini luar biasa banget wow tempatnya asik banget tempatnya uh sejuk banget ya kawan-kawan ya uh mantap banget pantainya ini yang tempatnya tadi dan beginilah pantainya uh indah banget kawan-kawan sejuk banget tuh kita nanti akan main merpati di sini di Pantai Ngobaran dan si merpati akan terbang shoot video di laut merpati gendong GoPro terbang di atas laut Pantai Ngobaran. Wah, mantap. Merpati gendong GoPro terbang merekam di atas Pantai Ngobaran. Mantap. Istimewa kawan-kawan. Uou! Este meu abosquio! Go! Go! Go! S. Go. Go. Go. Go. S. S. Mantap. Uh, just, uh, just. Ayo, anak-anak, siapa namanya nih? Aulia. Oh. Pada ngapain ini? Mau lihat apa, merpati ya? Oh, melihat burung. Burungnya pinter nggak? Pinter. Ini siapa seneng ini? Asya. Oh, kelas piro? Tiga. Uh, eh, burungnya pinter ora? Pinter. Pinter ya. Weh. Ayo terbang lagi. Allez, go, go, go, go. mantap sekali jos gandos kita bermain di pantai ngobaran top oke si merpati gendong gopro sudah pakai kamera dan sudah merekam kita akan menerbangkan di pantai ngobaran wah ini pantainya ya ditemenin adik-adik banyak nih dadah dadah no dadah gitu eh kita akan terbang di sini ah mantap ya oke bareng bapak-bapak ini wih mantap kita akan terbangkan oke CS sudah ngerekam ini dan kita akan terbangkan mereka di sana mantap ya CS sudah pulang dengan lancar oke kita akan penerbangan es lagi ini penerbangan yang kedua oke yuk Wow! sini es kita tadi udah nerbangin si es bawa kamera keliling-keliling seru banget ya pantai ngobaran istimewa pokoknya kalian harus main ke pantai ngobaran main free fly di sini jalan-jalan sama kayak aku sama es dan es tadi ngerekam dan rekamannya istimewa banget terbang melewati pura melewati candi-candinya melewati laut istimewa Pokoknya jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Dah, dadah, dadah.